Moro, moro, on mukava nähdä. Me ollaan täällä kokemuspisteellä, täältä löytyy tuttuja miehiä. Morjens, kuka sä oot? Hauska nähdä. Kuka sä oot? Ahosen Antti. Onko se ehdolla kuntavaaleissa? Ilman muuta, ilman muuta. Missä kunnassa? Hämeenlinnassa. Hämeenlinnassa. No mitä Hämeenlinna, mikä on tärkeää? Hämeenlinnassa tärkeää on se, että <clears throat> vastuullinen talouspolitiikka eli tiukka menokuri. Joo. Hämeenlinnan lisä, tämä kotihoidon, lasten kotihoidon kuntalisä pitää palauttaa täysmääräisenä. Joo. Ja tota, koska se on paljon halvempaa kuin päivähoito. Ja tota, sitten, oi, ja ilman muuta Hämeenä etu on laajentua. riihmäki Janakkala, Hämeenlinna kannattaisi kaikki fuusioida yhdeksi kunnaksi. Samoin Hattula pitäisi liittää Hämeenlinnaan. Okei. Myös Hämeenkoski on hyvin tervetullut. Asia selvä. Sano, vielä sun koko nimiä, no, no, tota, sano vielä sun koko nimiä numero kameralla. Ahonen Antti Juhani Viktor. Eli Ahosen Antti 108. Sinua varten. <laughs> Loistavaa.